So, kumusta, kumusta na kayo dyan, no? Yun, mag-shoutout muna ako no, sa mga pinsan ko dyan sa Rosario Cavite. Kay uh, Gerald dyan, Sangutan. Kay Jmar, kay Irene, kay Maylin. Dyan sa Rosario Cavite, nag-mix siya sa inyo ng mga tropa. Ayun, no? Thank you, thank you nga pala sa patuloy na pagtangkilik niyo sa aking uh, YouTube, no? kay, kay ganun marami. Maraming maraming salamat ang mga ka-trops. Yan, nag shout sa inyo dyan. So yun, no? So magbubudot na naman tayo, syempre. Doon sa... Ayun. Diyan ako sa canyon. Tara! Punta na tayo doon! Ayo. Assalamualaikum. Salam. Guys. <laughs> ah. Alhamdulillah. Pakistani. Eh. Ay. <laughs> Ay Ay Aywa YouTube. Ana ano, awal YouTube. Eh. Okay, subscribe ah. Subscribe. Baden. Uh, baden praise me ah. Subhanallah YouTube. Uh -huh. Ada. كي معلوم كي ركب ركب فين انجلش كم تقريبا انت؟ آه 2000 2000 ايوه ما شاء الله شويه هذا ايوه هذا جديد لا هذا مليون ايوه مليون كويس والله قدر فلوس فلوس زين ما يجي؟ آه شويه كم يجي؟ هذا 500 بس؟ في 1000 <laughs> كويس بلغط ايوه هذا هذا كويس كم كم ما في هذا اعطيناش فيوز ايوه هذا هذا هذا 100% عصير انت فيور ما يجي فيور ايوه شكرا mamy gdzieś Shorter ka? Tropa, mag mag magbubutas ka? Oo, oh, kaso hindi ko pa alam kung saan ako magbubutas eh. Dito oh, pwede ka dito oh. <laughs> pwede ba dito? Oo naman, pwede dyan. Bakit hindi? Yan oh, bakante-bakante ano. Oh. Kaso pa, tumakbo to. Hindi yan, alam yung driver yan. Laban na yan. Sige. Quality, quality, <laughs> Sakto-sakto no? Oo. Yeah. So, start ko na ako. Nakakala ko kanina to eh. Baka pagalitan pa. <laughs> so yun, start na tayo